እመቤቴ ነሽ በእውነት አማላጄ ነሽ በእውነት ተስፋ አንቺንሽ በእውነት ተስፋዬ ኪዳነ ምሕረት ለጾም ኪዳን ያስገኘሽ መሶብ ኪዳን ስምሽን ድጠራ ብለቀሽ ዛሬም ምርኩዜ ነሽ ለሕይወቴ ኪዳነ ምሕረት እናቴ ሳሆን ብላት ለነፍሴ ኪዳነ ምሕረት ሞገሴ ሰማይና ምድር ሞልቶ በደጅሽ የፍርድ እሳት ከፊቱ ሲነድ እንዳያ